But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Bom, então, são seis e meia da manhã agora. <laughs> Já tô pronta aqui, ó, com a minha mochilinha pra fazer essa viagem. Tô ansiosa, vamos lá. gente, estou tá aqui no caminho para o meu primeiro ponto turístico, que vai ser o Castelo de Bratislava. E é uma subidinha, o resto da cidade é toda plana, a parte que a gente vai visitar. E ai, já começou a vir coisa linda, ó. Já tem ali atrás uma coisa para a gente ver, para tirar foto. Muito linda a cor dessa cúpula. Agora vamos lá que o castelo me espera. Bom, gente, eu tô muito feliz com essa viagem de hoje, como vocês já devem ter percebido, né? É mais uma viagem para um país da Europa Central, que é a Eslováquia. A Eslováquia talvez alguns de vocês conheçam como Tchecoslováquia, porque era um país só, a Eslováquia e a República Tcheca, né, até 1993. E agora eles se separaram, são fronteiras, foram países fronteiriços. E a capital da Eslováquia é onde eu vim hoje, que é a Bratislava, que também é o centro cultural e político né, do país. E simplesmente é uma cidade que eu me apaixonei totalmente. Tá no meu top 2 de melhores viagens que eu fiz esse ano e um dos melhores lugares que eu já viajei na vida. Eu me senti muito bem aqui. E vou mostrar tudo para vocês eu peguei um hotel no, na própria cidade velha, né, que é o centro histórico de, de Bratislava. Então, super recomendo fazer isso, porque dá para você fazer tudo a pé, tudo tranquilo. E é em qualquer horário. Eu voltei de noite sozinha pro hotel e foi sem problemas. E você fica pertinho de tudo, dá para fazer tudo em um dia ou dois no máximo. É uma cidade assim que é muito pitoresca e eu amo cidades desse tipo, mas além de ter né, essa parte mais antiga, mais histórica, também tem muita coisa moderna é, contrastando, que eu achei também incrível, eu adoro quando acontece isso. Tem museus, tem o um castelo, tem muitos bares para você sair, muitos restaurantes, tem de tudo, gente. É uma cidade bem gostosa, um clima também muito bom. É, não é calor, mas também não é frio. Dá para você ficar tranquilo durante o dia. Só colocar um casaquinho de noite tá tudo certo. Então vamos lá, porque eu amei demais a cidade, chorei de felicidade de estar tá aqui, foi uma sensação muito boa. Gente, olha só. Daqui tem três países ali. Não dá pra vocês verem provavelmente no vídeo, mas tem os moinhos. Ali é a Áustria. Pra lá, se eu não me engano, é a República Tcheca, tá? Daquele lado ali. E ali é a Hungria, lá no fundo. A Bratislava é a única capital da Europa que fica é, na fronteira de outros países. Muito legal isso, né? But Seeing the monster out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me?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 Acho que aqui ainda deve ser considerado centro, mas vim logo nessa igreja azul. é super diferente, né? Parece sair de um conto de fadas. E os boatos são que, na real, ela é dessa cor porque foi a tinta que deu para eles comprarem com orçamento. Mas eu não sei, né? Agora eu vou ver mais uns dois ou três pontos. Um é, assim, super dispensável, mas é porque eu tô com muita saudade de ir em um shopping grande. E eu vi que esse shopping é muito lindo, então é um shopping center que eu vou aqui perto. Tem também um parque e acho que talvez um teatro. Enfim, vamos lá que no caminho eu mostro pra vocês. But pouquinho na Old Bridge, né? Nessa ponte, que não é a mais nova, não é por ela que eu cheguei. Eu cheguei por aquela ali. Mais tarde eu vou subir nela, tô muito ansiosa. Tô só esperando o sol descer um pouquinho pra eu pegar o pôr do sol, né? Vamos para horário de verão um pouco mais tarde. Então tô só dando uma passeada aqui nessa ponte. Depois eu vou ver mais uns dois, duas atrações ali. Ali aquele shopping. E uma ópera, eu acho que tem atrás dela. E aí depois, gente, eu preciso muito carregar o celular. Eu não sei se eu volto pro hotel, carrego o celular e troco de roupa porque tá ficando frio. Ou se eu tento carregar o celular no próprio shopping e vou assim mesmo encarar o frio. <laughs> Vamos ver, vou contando pra vocês. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot, uh. Head full of flaws, so here come the clouds, uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh. Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day estou tá encerrando aqui minha visita com vocês na é, UFO Tower, não sei se pronuncia <laughs> assim, mas eu abri Bratislava com chave de ouro lá no castelo e fechei com chave de ouro também aqui na torre. Nossa, impressionante a vista aqui de cima. <laughs> Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei demais. Então, dá muito like, manda pros amigos, deixa um comentário aí do que é que você mais gostou, ou se você ficou com vontade de conhecer Bratislava, deixa qualquer comentário porque me ajuda muito, tá? E me segue também no Instagram porque lá eu mostro tudo em tempo real. Então, se você já me acompanha lá, você viu essa viagem no dia que eu fiz. Olha que incrível. Mas é isso. Um beijão e vou continuar aqui com essa vista. Talvez eu só veja mais alguma coisa no caminho, ou tome algum drink, ou coma alguma coisa, não sei. Vamos ver o que acontece. Mas vocês eu vou encerrar por aqui, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo na Áustria.